짜잔 乾杯うあ美味しそうやなそれいただきますいただきますうんうんおいしいこれ うん、美味しいこれこれも絶対日本酒に合うわあ感じがするうん日本酒いく日本酒いこうかわ綺麗おお綺麗なうん幻って感じやな 爽やかな香りする飲みやすそうなかおあでもこの香りに反して結構辛口な美味しい変な甘さがないから、うん、こういう料理とかの味も殺さへんやろうし、うん、美味しいわうんあの、うん 日本酒苦手やっぱらあんまあかんかな口当たりはいいから、苦手な人でも飲めるんちゃうかな多分、うん、頼もうかな定期的に、うん、これうん、うん、ちゃうトップクラスに入るぐらい好き今までのうん獺祭とどっちが好き獺祭だって甘いわあれあそっか <coughs> 美味しいけどなあれはあれで、うん すっきりはしてるやろすっきりしてるこれ甘口って言われても甘口って思えるかもしれない風味が結構フルーティーやからステータス的にはそんな辛口じゃないねんなこれすっきりしてるから辛口に感じるのかなちょっと飲み比べしてみようかなうん料理と一緒に飲んでて美味しいの絶対こっちやんね 間違いなく、うんうんうん、料理酒にしようかじゃなこれなねもったいなすぎるもったいなすぎる明日があるさすがあるお互い僕に分かってくれるだろう何したい コロナ落ち着いたらみんなで飲みに行きたいなうんあと USJ なうんワクチンをさみんながそんな希望するに決まってるやんまずは医療従事者にうん開発そりゃそうやろなでそれでまた上流国民に行くん分からんけどそれでまたその組織闇組織とかなんかそういうところある嫌な世の中やな っちゃ一応こっち見てんねんなって水曜日食列、うん、わしわしわわしわしわわしわしわしわしわしわわしわしわしわしわしわしわしわしわしわし